Where Bonk. ऐसा कुत्ते के तारा क्यों कर रहे ओह नो oh, कुछ नहीं हम तो ऐसे चाहते चलो भागो आज क्या है अरे आज तो होली है किसने कर दिया साला तू तुमने करा मारेगा मेरे को मुंह पे नहीं तो आज क्यों रहे थे हम ऐसे ऐसे रहे थे और तू नहीं सच्ची अच्छे बोलो नहीं प्यू हाँ। भाई उधर देख सोने की चिड़िया काय काय आंख पे कलर डाल के वहां नाच रहे हैं भागो हैप्पी होली हैप्पी होली हमसे पंगा हमसे पंगा पत्थर हमसे पंगा happy Holi happy Holi happy Holi happy happy happy happy happy happy Holi happy Holi रुको तो बेटा गटर का ही पानी लाते हैं गटर का ही पानी लाऊंगा तेरे वास्ते आप लोग चलो बोलो पागल नैना माता की जय अभिषेक होगा बोलो हुशार पीयूष बाबा की जय अभिषेक हो गया गाइस आप सबको पीएम वाइन तरफ से छोटा सा वीडियो क्योंकि पीएम वाइन इतना बड़ा वीडियो बना नहीं पाई इसलिए छोटा सा वीडियो हैप्पी होली आप सबको आप सबको हैप्पी होली हैप्पी होली तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे बाल कमेंट भी कीजिए मत भूलना जय हिंद